assalomu alaykum bugun nomini o'zinglar ko'rganinglardek ta'ziya videosidir aziz vatandoshlar qora niyat g'azab yomonlik xislatlarda bir chekkaga surib qo'yib kelinglar biz ham ozgina bo'lsa ham oxiratimizni o'ylaylik siz ham ushbu insonga o'z ta'ziyangizni bildirmoqchi bo'lsangiz kommentariy qismiga yozib qoldirishingiz mumkin va boshqa vatandoshlarimiz ham ko'rsin qo'l ochib haqlariga duo qilsin desangiz bu videoga layk yoki dislayk bosib bildirishingiz mumkin vatandoshlar doim so'raganimdek agar xohlasangiz albatta obuna tugmasi pastda obuna bo'lib tezkor xabarlardan xabardor bo'lishingizni so'rab qolaman demak videoni boshlaymiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hoshim arslonov olamdan o'tdi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist dublyaj ustasi taniqli aktyor hoshim arslonov 64 yoshida olamdan o'tdi bu ma'lumotni marhumning yaqinlari maksmajiv kanali muxbiriga tasdiqladi ma'lum bo'lishicha aktyorning vafotiga saraton xastaligi sabab bo'lgan hoshim arslonov 1956 yilda namangan viloyatida tug'ilgan 1977 yilda toshkent teatr institutini tamomlagan 1977 yildan to 2017 yilgacha o'zbekiston davlat drama teatrida faoliyat yuritgan oshim aslonov ko'plab kinolarda rol ijro etgan ulardan marg'iyona 1996 yil otamdan qolgan dalala 1997 yil alpomish 2000 yil xo'ja nasriddin o'yini boshlandi 2006 yil chavandoz 2007 yil qasos 2011 yil va shunga o'xshagan ko'plab filmlarda rol ijro etgan dublyajdagi ishlari tufayli mashhur bo'lgan italiyaning iskiya shahrida xalqaro kinofestivalda ulug'bek osmon tagida qurilgan karvon filmidagi roli uchun g'oliblikni qo'lga kiritgan va sovrindor bo'lgan uning kinodagi so'nggi ishi 2019 yilda suratga olingan 101 reys filmi bo'lgan azizlar kelinglar biz ham o'z ta'ziyamizni bildiraylik va aytganimdek kommentariya qismiga yozib qoldirishingiz mumkin yoki qo'lingizni duoga ochib nomlariga duo qilib qo'yishingiz mumkin biz ham ketguvchimiz biz ham mehmonmiz bugun hech bo'lmasa bu videoda qora niyatli insonlar o'zlarini ko'rsatmasligini iltimos qilib qolaman sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz ayni onda max madiyev kanaldasiz ko'rishguncha xayr